皆さんすんちゃん今日めっちゃおしゃれしたせ <laughs> ーのはい皆さんこんにちはゆかへのゆかとすんちゃんですすんちゃんですはい <laughs> じゃあ結構おしゃれしたねいやなんか明るい服着た方がいいって言うからね <laughs> カメラ的にねそうだから明るいの一番明るいのを選んでみました今日は何をしますか今日は 見ないでカンニ夫婦カンニ夫婦いつも二カンって言うからカンニチカンニチ夫婦と二カンカップル、うんうん、でお互いに一番嫌い時、なんか一番そうそう一番嫌いなところ、一番なんか触りたいない時触りたくない時はい、はい あのもう見ただけでイライラする時そうそうそうそう <laughs> もういっぱいある <laughs> あるあるある、はい、そういう嫌いお互いの嫌いなところっていうのを今日は暴露し合いたいと思いますそうですねはいそれではどっちからいくうんまあゆかからこう行こうって言ってみろかみろか <laughs> 言ってみろかはいはい私のすんちゃんの嫌いなところ1個目はい なんだかあのあの何も話してないんですねそうそう分かんない分かんない分かんない本当に分かんないそうそうなんか、すごい辛いの食べたいって言って、はい、とても辛いの食べるのねでもその後結局お腹を壊しますお腹壊すっていうかかあのなんか何かが起こるのお腹にねだから辛いもの食べたいってねまあそれは韓国の人だから 食べたいと思うけど食べなくていいんじゃないかなって <laughs> あの思ってその辛いの食べたいって言った時にめちゃめちゃイライラしてます私これは強敵だな <laughs> そんな心狭いの <laughs> でもこの今のやつはブーだよブーなんでブー何ブーだからすんちゃんだからよはいそんな感じです、はい、それではすんこちゃん 分かりましたまあ私結構あの135個あったんですけど一応ちょっと4つ、まあ、だけ選んだんですねで1はいつも日本に行くんじゃないんですかね、はい、こちら日本に行って入国してイミグレーションする時、韓国は適当すぎてなんかよくいつも日本人なのに <laughs> になんか外人あの LINE するとこ並ぶとこね 行かなくてなんか「ああ私あの一緒なので」とか言って夫婦なので夫婦なので一緒にやっていいんですかとかすごい言うのねこの子ちゃっかりねちゃっかりだからすごい早く、まあ、イミグレーション終わって韓国はちょっと適当すぎてでも日本にいたら本当に完全になんかちゃんとやるんですから日本はで私のことをなんか捨てて <laughs> 私はめっちゃ並んでて 習う時ほぼなんか1時間待つ時もあるしで1人だけ日本人だからパッて出て1人であの <laughs> 国内日本の人、ね、日本の人だけのめっちゃ早いじゃんその時私の顔をパッと見てでする顔が一番嫌 <laughs> もうほんと腹立つあの顔この時だけは別の人なのそうそうなんか <laughs> お前お前は待っててやお前外人だからって感じいやいやいやいやいや 本当嫌だった言ってみなよ夫婦なんですけどいや言ったよ前あそうなのそうだよあダメだあ外人はダメです外人はそちらでダメですって言ってその時うか笑ってました <laughs> 覚えてないまあそれが嫌だったんですどうかな経験ある日韓夫婦の方とか日韓カップルの人いるかないやまあこれは結構ゆかあるあかな多分、うん、まあ考え ってる人いるかわかんないけど私はゆかの顔が腹立つ <laughs> って感じだったです <laughs> わかりましたはいはい次なんかねあの最近アジアンカップとかもいろいろあったじゃんなぜか日韓戦にこれは強敵だなめちゃめちゃ敏感なのすんちゃんがなんかね友達と一緒にね韓国人の友達とかと会った時に別に言わなくていいのになんか今日あ日韓 戦そのサッカーとかの韓国と日本のゲームあるんだよとか言ってうちらは見れない見ないとかって言うのなんか言わなくていいのに <laughs> その時がなんかムカつく <laughs> 別に言わなくてええやんってなるから <laughs> まサッカーの試合とかは結構これあるあるじゃないかなって思うんですけど日韓夫婦の方とか日韓カップルの人は。 どうですか、まあ、興味ない人は興味ないと思うけど、うん、まあまあそれもあると思いますでそれを続けて私も一緒ですえー、あのマジ結構最近あの韓国と日本の支配が多くて支配な支配な <laughs> あのー、何やったっけ韓国と日本の試合なが多くてまあどっちも応援するんじゃないですかやっぱり、うん、日韓、まあ、夫婦だしでも、うん、日本が負けた時とか、うん すごいなんか応援したいけどなんか残念だねって言ってもうちょっとやったらいいのにねって言ってなんか顔は笑っちゃって笑えなかっねその顔なんか我慢できなくてこれ「日本惜しかったね」とか <laughs> もう本当にひどいの。 私はさ、まあ、興味がないからかもしれないけど結構応援するじゃんそうそうそうそう本当に応援するの本当に優しいと思う優しいと思うそうでも <laughs> さんちゃんはなんか日本が負けたりとかで本当に日本を応援したいけどなんか顔がね <laughs> なんかコール入ってない時「ああじゃあね」って言ってご覧のスポンサーの提供でお送りしましたでも お前なんかゆかがすごいそういう時「お前!」って言うからねだから笑っちゃうと思うここ笑っちゃう <laughs> 笑っちゃうんだべ <laughs> 仙台が仙台出身だからわかりましたはいはい、はい、あとは、うん、あすんちゃんじゃん言ったやな <laughs> え今のなの今のが嫌なことそうだよそれ二つ目 それ二つ目あえ二つ二つそれ私の嫌なとこ何 <laughs> 今それめっちゃすんちゃんの嫌なとこなったそれその時からなんか僕の支配日本の支配あんまり見えなくなったじゃんあその時からそうだ、ねそうだね、そうだから嫌いそれが嫌い嫌い理由ないよ理由あるはいわかりましたはい 何三つ目、うん、3つ目最最後ねいろいろこうしんどい時とか結構こう辛い時とかお互いがに、うん、なんかこう俺はもっと頑張れるっていうアピールをするのそれ <laughs> でそれってなんか軍隊行ってきたアピールが激しい韓国の男頑張ってください <laughs> もう軍隊なめてるんですよこの子 してるじゃですごいと思うよ軍隊は本当にすごいと思うけど結構いつも言ってくるからそれでイラッとすることが多い多いやんなそれ本当に <laughs> なんでイラッとすんのえなんかまたああ軍隊かみたいなあまあまあそれは韓国の女の子と同じだけどねあそうなんだ韓国の女の子も軍隊の話すんの大嫌いってあそうなんだいつもなんか軍隊でね私軍隊そうそうなんかこうレジェレジェンドを語りや語りがち でもそれぐらいきつく <laughs> それぐらいきつくてなんか、まあ本当に2年ぐらい、うん、いい思い出だしね終わったからね、うん、終わったからそうやって言うのよ言うのよ <laughs> 分かった分かったでもまあ理解はする、理解はしてあげる、まあ、言い方が腹立つ <laughs> そんな言い方はなるんだべないんだべ はいじゃあすんちゃんのあはい私また最後は <laughs> 最後でめっちゃ書いてるけど、えー、まあこれはまあ堅実的な話、私にして、はい、やっぱ二冠夫婦にしてまあその結婚する前にはやっぱりなんか保険とかないじゃんん、だからあの一回あのゆかと結婚する前にあの病院にいたんです病院で あ保険できないんだなと思ってでもどれぐらい出るか分かんなくてでもすごい悪い状態でまあ一応検査してくださいとかいろいろ検査して、うん、あまあ、前にもなんかお医者さんが「あ結構あの保険なかったら出ますけど大丈夫ですか?」って言って「私それぐらいゆかのこと愛してますから大丈夫ですよ」って「まあもうやってくださいよ」って言って後で「会計してください」って来たら「わあああえ 嘘でしょ <laughs> びっくりしてびっくりした本当にあのあれぐらい病院で払うのは初めてだからまあこれは、まあ、今付き合ってる日韓夫婦、うん、日韓カップルたちらに言言言います <laughs> 日本語下手なとね言いますねあのぜひ早く保険を取ってください <laughs> 結婚しろって結婚するかそれかなんか 保険が出る情報を探した方がいいんですなんかいつか絶対痛いなるかは分かんないんです人生本当に病気か、ね、でも本当にその一瞬で病院に行ってなんか救急車とか呼んで、ん、それ本当に直接そのお金出るんですから10万円は普通保険かないからね10万円は普通本当に10 <laughs> 万円なの安い <laughs> って感じになりますからね本当に高かったんですだから気をつけてくださいこの子結構痛いの方で の方体弱い体弱くてしかも病院好きですねなんか病院好きじゃないやんかいやんかいあなた違う本当にあ本当に危なかったでしょその時はゆかちゃんなんか検査検査とか好き好きっていうかやんなきゃって思うからまあ今は保険入ったんですからすごい安く本当に安いでなんだからに韓国安いやろ安い安い保険入ったら 安い安いなんかいろんうん、いろんなやってもなんか1000円2000円とか、うん、手術してもなんか5000円そうね、すごいなんかいろんなやっても1万は絶対超えない、5000円しかもそれも保険でまた出るからもっとお金もらう時とかねね本当だだから皆さんぜひ早く保険を探してくださいお願いしますはいそれでしたそれでした <laughs> それでした はいあとそれではじゃないあとポノス1個あります私もある何何何何何ポノス言ってみようなそうですねこれは本当に日韓カップルとか日韓夫婦関係なく、はい、すんちゃんにイライラしてるところもうすんちゃんにイライラしてます私っていうところ普通に悪口ですよ <laughs> これは何かっていうとすんちゃんねすぐ体重が落ちるところ もうこれは本当にあのイライラなんてもんじゃない <laughs> もうもう顔も見たくないレベル <laughs> 私がねこう何あのショッピングモールというかサイえっ、ー、と服のサイトとかやってるじゃんだからいつもこうなんかあ体型管理しなきゃなってなるけどすんこすぐ痩せるじゃん1日1キロは簡単じゃない みんなうんこしたら痩せるもん、ね、うんこしたら2キロもうそうそうありえないどんだけしてんだってなるいやいやいやそれはお前が豚 <laughs> ね、そうだからこれが私のボーナスのすんちゃんが嫌いなところでしたはいまああと私のボーナスは、うん、YouTube 始めて始まって今まで結構な結構わうちらのことを見て分かってくれる なんか方が多くてああなんか道端とかでねなんか大阪とか行ったら分かってくれるし声かけてあ声かけてくれるじゃんでもいつもゆかとか私のことあってゆかには「わあえー、かわいい!」あすごいかわいいほんときれいとか言うのに私言ったら「えすんちゃん結構あ <laughs> あすんちゃんえー、すんすんちゃんだ」 <laughs> そればっかりなんかえすんなんか最近一人はなんか「あすんちゃんかかかわいい」とかなんか「かかわいい」確かに、ね、かっこいいとかなんか、うん、すごいいいことをなんかはっきり言えない私のこと可愛いんだよ本当にいやだからそれはあなたですからねあなたですからでも普通の人と会ったらなんか わゆかわそうゆかかわいいなゆかなんでこんなかわいいんですかねゆかの私見たえー、すんちゃんも結構何結構って <laughs> でもなんだっけ顔ちっちゃいって言われてなかったそれは嬉しくないけどえでも嬉しいじゃんそんなことあるそういうのじゃなくてなんかちょっとはっきり言ってくださいね皆さんなんかもし私のことあってうんうん何て言われたい一番やりたいの言ってみや 私を持ってってください <laughs> 私を持って行ってくださいって言われたんです私はあなたのものです <laughs> それもし本当に私のことあってそれ言ったら私コーヒーをおごってあげますまあそれがちょっと腹立つですいつも私ちょっと顔大きくて分かりやすいからねいつも先私のこと発見して「ええ であって「ああゆか!」って感じだしいつも私普通に歩いたら普通に歩いてもなんか「えすんちゃんあえって感じで一瞬ちょっと引いて <laughs> 一瞬ちょっと後ろバックして <laughs> ちょっとちょっと「あすんちゃんあゆかいてよかった」って感じ <laughs> そうかなすんちゃんめっちゃ人気かまあそういう感じでした、はい、でした 結局まあそんなそんないろいろはないんだねあるけどね <laughs> はいこんな感じですそれでは次のチャプターはお互いの好きなとことかを作ってみようと思いますはいそれでは最後まで見ていただいてありがとうございましたインスタグラムとツイッターのフォローとバコホ本チャンネル登録とかバコブブ